<laughs> Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. <laughs> ça un plaisir partagé. Ça fait, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Euh, donc aujourd'hui, je vous accueille en Roumanie. <laughs> La dernière fois, c'était en France qu'on s'est vu. Euh, donc avant de commencer, euh, donc le, le, le, thème que je vous propose pour aujourd'hui, c'est la respiration et le Qigong aussi. Euh, mais avant de passer au sujet, je vous, demande, s'il vous plaît, de vous présenter, donc euh, votre expérience professionnelle, brièvement. dans, euh, ma partie Qigong, en fait, des arts internes, si j'ai bien compris. Oui, oui, oui. oui. En fait, donc moi, je, je pratique les arts internes asiatiques depuis à peu près des années 2000. Donc, ça fait à peu près une vingtaine d'années. Ensuite, je me suis vraiment euh, concentré euh, sur la pratique euh, dans les années 2004 en passant un professorat de, de Qigong auprès d'un maître chinois vivant en France parce qu'en fait, on a déjà tout en France, donc ça ne sert à rien de partir en Chine. <laughs> Et donc, ça peut beaucoup rassurer. Hein. <laughs> donc, j'imagine. Voilà. Euh, donc voilà, et euh, donc j'ai passé un professorat euh, en, deux ans, en deux, trois ans. ceci étant dit, passer un professorat de Qigong, c'est comme passer un permis de conduire. C'est pas parce que vous avez le permis de conduire que vous savez conduire. Oui. <laughs> oui, je, comprends. Hein. C'est pas, il faut de la pratique alors. Et, Voilà, c'est ça en fait, c'est juste le début, c'est qu'à un moment donné, il faut continuer le travail, il faut vraiment euh, expérimenter, il faut pratiquer, il faut prendre de l'expérience. Et après, j'ai rencontré euh, trois autres maîtres. Euh, donc, je travaille avec deux maîtres vietnamiens et puis un maître français qui est un des seuls dans le monde, il y en a quelques-uns, mais ça fait partie des très rares, d'être un, un, Français qui, à qui on a légué carrément une école c'est extrêmement rare euh, qu'un Chinois lègue une école, une tradition à un occidentaux, ou un, un occidental, pardon. C'est mm. extrêmement rare. Euh, ça, c'est assez intéressant. Donc, j'ai pratiqué également avec lui euh, pour approfondir. Donc, chaque maître m'a permis d'approfondir un aspect de la pratique qui m'intéressait. Mm. Et donc, et depuis maintenant 2004, donc je continue mes recherches je continue à travers la pratique et je continue aussi et encore à me former parce que en fait, euh, je, suis quelqu'un de très curieux de nature et j'aime aller au fond des choses et j'aime comprendre. Pour ensuite, bien évidemment, maintenant j'enseigne depuis 2004, donc ça fait à peu près un peu plus de 17 ans que j'enseigne je, que et que je continue d'enseigner. Euh, et, là encore, on passe des étapes dans l'enseignement puisque je ne pratique, je n'enseigne plus comme j'ai enseigné en 2004. Il y a une évolution, une progression, ce qui est naturel, parce qu'à un moment donné, surgit de l'enseignant euh, son apprentissage, sa réflexion, euh, son expérience. Et là, vous avez deux types de choses que vous allez faire quand vous êtes enseignant. Soit vous enseignez, Soit vous transmettez. Et on ne peut pas être les deux Non, parce que enseigner est différent de transmettre. D'accord. Exemple. Euh, je suis menuisier. Hmm. Je peux vous enseigner la menuiserie. Globalement, comment on va travailler le bois, les différentes essences de bois, quelles sont les pièces que nous pouvons réaliser. Mm. Ça, c'est l'enseignement. Maintenant, si je suis un ébéniste, je vais transmettre un savoir. Un savoir qui est l'expérience de plusieurs générations d'ébénistes. Donc, une lignée, finalement. Euh, le meilleur exemple qu'on pourrait prendre en France, c'est les compagnons du devoir. Est-ce que vous connaissez euh, les compagnons du devoir hmm, Non, pas trop. Alors, pour la petite histoire, les compagnons du devoir, c'est ceux qui ont construit les, cathédrales du 10, 11e, 12e, siècle, etc., etc. Donc, il y avait une expérience du travail de la pierre, une expérience du travail de l'ardoise, du bois, etc chaque corps de métier avait une expérience vraiment extrêmement riche, multicentenaire. Et aujourd'hui, en France, par exemple, les compagnons du devoir existent encore. Mm-hmm. Et celui qui souhaite apprendre son métier va, ce qu'on appelle, faire le tour de France. Il va tous les ans ou tous les deux ans changer de ville pour avoir l'expérience dans chaque ville où il existe euh, un savoir-faire spécifiques dans le travail de la pierre, dans le travail du bois, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment le next plus ultra, puisque c'est des gens qui travaillent dans le monde entier pour édifier des œuvres, édifier des bâtiments, etc. C'est vraiment quand il y a quelque chose de très complexe à, à mettre en œuvre, on va appeler les compagnons du devoir, parce que c'est eux qui savent. D'accord, je comprends. Voilà, on est vraiment dans une transmission multicentenaire qui n'a jamais été rompue. Hmm. Donc, quand moi, je vais transmettre, je transmets le savoir d'une lignée qui a de plusieurs centaines d'années, parfois. Hmm. Ça peut être des techniques du 11e, du 13e siècle que je peux transmettre, ou plus ou moins contemporaines du 19 e ou 20e siècle. Donc, ce sont des maîtres qui se sont, sans discontinuer, transmis. Et chaque maître a, un, comment dirais-je, a enrichi son savoir, en a fait une synthèse, pour ensuite retransmettre ce savoir à un disciple. Donc, c'est extrêmement profond. Mmh. Oui, je comprends. Donc, moi, j'ai donc pour euh, synthétiser, donc, depuis 20 ans que je pratique, j'enseigne, je, et maintenant, depuis un an, deux ans, je commence à transmettre. Ce n'est pas pour autant que je me qualifie d'être un maître. Pourquoi Que les choses soient bien claires. Ce sont généralement euh, ce qu'on appelle ses pairs qui vont vous donner le titre de maître parce que vous êtes reconnu en tant que tel. C'est une forme d'achèvement de la... L'achèvement serait un, un, mot un peu différent. L'achèvement, c'est encore un grade, mais euh, vous êtes reconnu pour ce que vous êtes et votre savoir. Moi, je suis simplement, modestement, un enseignant, mais maintenant, j'ai des, j'ai des enseignants qui viennent me voir pour apprendre avec moi. Hmm. Voilà. Donc, vous transmettez aussi euh, Oui. Et euh, donc, ça, c'était la, courte euh, présentation personnelle. Et avant de, donc, j'aimerais de faire un lien avec la, hum, respiration, donc entre le Qigong et la respiration profonde. Pourquoi est important d'avoir de se concentrer sur la respiration tout d'abord. Et ensuite, on va passer au, cœur du, sujet, donc au, Qigong. Alors, la respiration, en fait, là, on est en train de discuter tous les deux, on ventile. C'est un espèce d'automatisme, euh, automatisme. on n'a pas besoin de s'en occuper, c'est le corps qui euh, fait son travail de, euh, ventilation pour que tout se passe bien. Dès lors qu'on respire, on met en mode non plus automatique, mais vous reprenez le contrôle de votre respiration. En conscience, j'inspire. En conscience, j'expire. Il y a une intention particulière d'amener le souffle dans le corps et de faire sortir le souffle. Et si on pousse plus loin, on peut très bien dire, eh bien, je vais amener mon souffle à un certain endroit du corps, très profondément. Et là, on peut dire, ben, par exemple, on, on, en parlera tout à l'heure, mais une respiration abdominale, c'est vraiment gonfler l'abdomen, le thorax et la gorge, et puis ensuite la gorge, vider la gorge, vider le thorax, vider l'abdomen, pour vraiment optimiser et pour amener le plein potentiel de l'inspire et le plein potentiel de l'expire. Donc, renouveler par du pur et vider le vicié, vraiment le, côté bah, dioxyde de carbone, mais aussi également autre chose. On le verra tout à l'heure, si on fait une méditation ou si on fait une pratique, notre intention est très importante parce qu'elle va permettre d'obtenir un résultat supplémentaire que l'on recherche dans différentes catégories. On, va, pouvoir l'exposer tout à l'heure. Donc, vous avez, j'ai bien aimé le mot que vous avez employé, donc la ventilation. Donc, du coup, nous, on respire pas forcément, donc on respire, tout, tout ce qu'on fait euh, tous les jours et tout le temps, parce que si on respire plus, on est, on serait plus là. Mais euh, en fait, on n'est pas conscient de, de ce qu'on fait, de ce que l'on fait. Exactement lorsque une personne fait un malaise, la première chose qu'on va vérifier, si elle ventile. Si elle ne ventile pas, c'est peut-être une crise cardiaque. Alors à ce moment-là, on va commencer à travailler sur le massage cardiaque. Oui, tout à fait. Pour continuer à amener le sang jusqu'au cerveau pour, et ensuite faire le bouche à bouche pour euh, remettre une ventilation pompée pour relancer cette, ventilation mécanique. Voilà. Et donc, de la ventilation à la respiration profonde, quel, quel est le trajet, si on peut dire comme ça En fait, c'est un travail en conscience. J'ai décidé d'inspirer hmm. de me remplir, d'être relax, de bien me remplir mm. et expirer. Mais il n'y a pas que cette fonction du nez qui inspire et de la bouche qui expire. On peut imaginer, puisque bien évidemment, tout le corps inspire et tout le corps expire. C'est pour ça qu'on a des pores de la peau, ici. Mm. Si vous faites l'expérience de prendre un film plastique et d'embobiner dans un film plastique votre bras. Oui, on va, travailler. Ah, au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, ça va pas bien se passer. Il va commencer à, ça commence à, à, suinter, à suer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, le corps a besoin de respirer. C'est pour ça qu'on a des pores de la peau. C'est pour avoir cet échange entre l'intérieur et l'extérieur, ce qu'on appelle la transpiration. Mm. C'est un échange thermique entre l'extérieur et l'intérieur. Oui, tout à fait. Et euh, quels seraient les bienfaits de la respiration profonde D'abord, on travaille du coup sur un, un relax. Vous mm. voyez, par exemple, quand euh, quelqu'un vous, vous ennuie fortement, mais vraiment fortement. À un moment donné, qu'est-ce que vous faites naturellement On inspire profondément. Et qu'est-ce qu'on fait après On expire. Euh, hmm. <laughs> ouais. <laughs> Il me fatigue. <laughs> Qu'est-ce que je viens de faire J'ai une pression intérieure et avec le souffle, c'est comme la cocotte minute, à un moment donné, je lâche de la vapeur. Hmm pour retrouver une stabilité émotionnelle à travers le souffle. Donc, l'inspire profond et l'expire profond permet un échange, permet une régulation qui intervient sur plusieurs niveaux. Au niveau corporel, au niveau émotionnel, voyez Et même dans la méditation, permet euh, de changer de fréquence. C'est-à-dire, en fait, lorsqu'on... Euh, il y a eu des tests comme ça euh, avec des moines tibétains. Lorsque vous êtes dans un état normal comme aujourd'hui, si on nous mettait des capteurs au niveau du corps, on aurait une certaine fréquence. Si je me concentre avec avec mon souffle. Si je me stabilise dans la méditation avec un souffle, une respiration euh, précise, la fréquence va changer. C'est extrêmement intéressant. Mm. Oui, tout à fait. Et on a, alors il y, a tout un, certain nombre de, de termes médicaux sur ces fréquences. Et euh, c'est prouvé scientifiquement. Donc, on a fait plein de tests avec, euh, avec des Tibétains, notamment un, Tibétain qui est assez connu en France, s'appelle Mathieu Ricard, qui a fait beaucoup de tests mm. et qui continue pour voir euh, eh bien, justement cette singularité du corps humain à modifier ses fréquences au niveau du cerveau, mais également au niveau du corps euh, lorsque, deuxième exemple, les apnéistes, ceux qui euh, vont plonger dans la mer le plus profondément possible et pour dépasser plus de 100, 100 mètres ou 150 mètres de fond, ils vont travailler beaucoup sur leur souffle et ralentir leur cœur, le battement du cœur, à travers une respiration contrôlée. Donc, on le retrouve dans des techniques notamment de yoga indien, qui est euh, une, euh, vraiment une expertise, la méditation yogique euh, indienne, eh bien, permet des prouesses. Donc oui, la respiration, c'est très important. Oui, on peut la contrôler pour obtenir un résultat désiré. Et c'est très bon pour la santé. Pour le plan physique et pour le plan émotionnel aussi. Plan physique, plan émotionnel et spirituel. Et mental, je dirais aussi mental parce que ça nous aide à mettre, euh, d'appuyer le bouton de pause pour nos pensées. c'est euh, Oui, c'est-à-dire, euh, alors pause, oui et non, c'est-à-dire comment gérer ses pensées, comment les... Parce qu'on ne peut pas mettre sur pause une pensée, plus mm. ou moins. On peut canaliser ce flux. Au lieu que ce flux vienne vers vous et vous envahisse, vous allez gérer ce flux. Mm. C'est vous qui êtes le maître de ce flux. En disant le flux, je vais, le mettre plutôt par ici ou par là, ou comme ceci et ou comme cela. Et vous n'êtes plus le jouet de vos émotions. On a le contrôle on, a le contrôle. C'est ce qui est le plus difficile à faire. Ça demande du temps. Beaucoup un travail sur soi-même. Énormément de... Et de prise de conscience. Et pratique, parce que sans la pratique… Euh, pratiquer, pratiquer. Rien ne vient sans travail. Tout à fait. et, euh, quelle serait la respiration correcte une respiration simple, ça serait la respiration abdominale. Mm. C'est-à-dire, il existe énormément de techniques de respiration. Énormément. Donc, commençons par du très basique, et c'est déjà pas mal, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens euh, sont bloqués au niveau thoracique. Vous voyez Ils respirent avec les poumons, on va dire mais ils n'arrivent pas à descendre le souffle au niveau abdominal. Donc, l'idée, c'est d'inspirer, de, de gonfler l'abdomen devant, sur les côtés, derrière. Mhm. On gonfle, on gonfle. Ensuite, on charge ici, thoracique, on gonfle. La gorge aussi. Et ensuite, on commence à vider, expire gorge, expire thorax, expire abdomen, au niveau de l'abdomen, pardon, au niveau des côtés et derrière également. La meilleure image que je peux donner, c'est l'image de la bouteille d'eau. Mhm. On remplit la bouteille d'eau et on vide la bouteille d'eau. Et ça, déjà, c'est si vous, avez, vous arrivez à le faire, c'est déjà très, très bien. C'est une excellente base sur laquelle on va pouvoir travailler énormément de choses. Et vous allez voir que parfois, c'est compliqué pour les personnes. Ils n'y arrivent pas. Donc, il faut souvent euh, mettre, par exemple, les gens par terre, enfin, coucher à terre <clears throat> sur un matelas et mettre la main sur l'abdomen de la personne en disant « vas-y, pousse ma main hmm. ». Et petit à petit, ça va commencer à venir. C'est vraiment cette idée de inspire, expire, inspire, expire, inspire. Mais c'est très compliqué pour certaines personnes qui sont tellement bloquées, tellement oppressées parce que tout est en haut, tout est verrouillé comme euh, une armure. Donc, il faut casser l'armure petit, petit à petit pour apprendre le relax. Et parfois, c'est euh, aussi dû à une, euh, notre culture occidentale alors, il faut faire des parallèles avec… Euh, je vais parler de la culture française, mais peut-être que vous allez trouver des parallèles dans la culture roumaine, que je connais très très mal. <laughs> Euh, chez nous, on nous a toujours appris euh, ça va être difficile, la vie va être difficile, va falloir serrer les dents, va falloir ne pas s'écouter, va falloir y aller. Mm. Donc, on est très crispé. C'est pareil ici, pareil. Voilà. On est très crispé et on nous a toujours appris depuis tout petit, il faut y aller, euh, etc. Ne pas s'écouter, allez, allez, on y va, on y va. Et vous, vous, vous rencontrez donc des personnes qui sont complètement bloquées, verrouillées de l'intérieur, où il n'y a aucune émotion, on a tout caché, on a tout mis dans un coffre-fort, on a jeté la clé dans, dans le lac. <laughs> Euh, et donc, quand on commence à démonter ça à travers la respiration, parfois on peut avoir des situations où la personne, elle va commencer par exemple à pleurer ou euh, avoir des, des, réactions émotionnelles, pour elle, elle ne comprend pas. Et donc, c'est le travail qui commence en disant, ben voilà, donne-toi la possibilité euh, de, relâcher. Donne-toi la possibilité d'exprimer tes émotions. Donne-toi la possibilité de te respecter et de te choisir tel que tu es. Et, de, et toute cette souffrance qui a été euh, cachée, toute cette souffrance qui a été stockée, euh, eh bien, à un moment donné, il faut qu'elle sorte. Mm. Parce que si elle ne sort pas, à un moment donné, ça peut générer des maladies. C'est très beau ce que vous dites. C'est euh, exactement ça. On n'a pas appris depuis tout petit à exprimer nos émotions, mais plutôt de les cacher. C'est pas bien parce que si tu penses euh, ça, c'est pas bien. ce euh, c'est pas bien ça, c'est pas bien ça. Et du coup, on a tout gardé en nous. Et maintenant, à l'âge adulte, c'est très difficile à exorciser tout ça je dirais, euh, le mot euh, exorciser, euh, c'est le bon mot pour tout ça, parce que c'est négatif, en fait, ce qui est en nous et qu'on peut pas, on n'arrive pas à le faire sortir. Voilà, à le verbaliser. Et le pire, c'est qu'on refile ça à nos enfants. Tout à fait. De génération en génération, on se donne les casseroles. Alors que, mais alors c'est pas un bon cadeau qu'on fait vraiment à nos enfants. Euh, voilà, donc c'est souvent vraiment euh, intergénérationnel, cette culture. Et à un moment donné, ben, il faut couper ça. Et comment on peut le faire avec euh, l'aide d'une technique, d'un art, plutôt un art, parce que le Qigong est un art, un art oriental. Comment on pourrait le faire et eh bien, déjà, en fait, la personne qui euh, pratique Qigong, euh, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au début, en fait, c'est juste pour se faire du bien. Mm. Hein, euh, je suis un peu stressé, donc... Mais en fait, c'est vraiment le début de la pelote de laine. C'est-à-dire qu'on commence par des choses très, très simples. Et en tirant la pelote de laine petit à petit, on se rend compte qu'il y a bien autre chose derrière. Que c'est d'une richesse incroyable, mais il faut y aller par étapes. Donc au début, c'est pour se faire du bien. Puis ensuite, moi, dans mon enseignement, je commence à, communiquer à la personne dans l'univers dans lequel elle a mis un pied et la, possibilité de progresser sur plusieurs plans. Donc, j'appelle ça l'enseignement en mille feuilles. Hmm. Comme la pâtisserie, le millefeuille. Oui. Moi, euh, moi j'ai aussi l'image d'un oignon, les feuilles de l'oignon. voilà. Et l'idée, c'est euh, d'abord de travailler avec son corps, le mouvement, ensuite associer une respiration à ce mouvement, puis une certaine intention avec le mouvement et la respiration. Donc ça euh, serait une définition du Qigong. Donc c'est l'art du mouvement. Alors c'est une définition simplifiée du Qigong parce que dans la théorie, l'explication c'est assez complexe parce que ça touche à énormément de choses. Mais au début, on commence toujours simplement. Avec donc le pilier, c'est comme un tabouret si vous voulez que votre pratique tienne, il faut un tabouret, donc trois pieds. Donc le mouvement, la respiration et donc une certaine intention. Mm. Une certaine intention. Mm. Mais au début, il faut vraiment y aller euh, avec modération. Et de commencer de petit à, petit de ne pas tout vouloir faire euh, d'un coup. Non, non, non, non, non, non. Non, parce que euh, si on veut vraiment que ça fonctionne, il faut laisser le temps au temps. Ça peut aller, en un an de pratique, on peut déjà faire énormément de progrès. Mm. Et puis après, c'est un peu du cas par cas en fonction de pourquoi et de comment, pourquoi la personne elle est venue vous voir pour la pratique, qu'est-ce qu'elle recherche. Et bien souvent, ce qui est bien, c'est que elle trouve bien plus ce qu'elle est venue chercher. Parce que c'est un art, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est un art. Mais c'est aussi donc de la philosophie, c'est aussi de la psychologie. Ça, ça touche énormément sur différents types de plans sensibles de l'être humain. Mm. Euh, et, donc, si les gens viennent pour l'émotion, on peut traiter aussi le travail de l'émotion, puisque euh, sur la médecine chinoise, on, a, euh, on travaille sur les émotions. Les émotions sont en nous, elles sont installées au niveau même viscéral en médecine chinoise, c'est ce qu'on se dit. Hein. On parle d'entité viscérale. Par exemple, pour le foie, c'est la colère. Hmm. Pour le poumon, c'est la tristesse. Pour les reins, c'est la peur. Euh, pour euh, la rate estomac, par exemple, c'est la nostalgie, tout ce qui est lié au passé. Et puis le cœur, la joie excessive. Mm. Donc on va travailler sur cette notion de tristesse, les différentes composantes de la tristesse, la colère, les différentes composantes de la colère, etc., etc., etc. Oui, la médecine chinoise qui est, euh, qui est, un, est, un, univers. Moi, je dirais c'est un univers. J'aimerais la comprendre, mais euh, c'est un univers, pour moi en tout cas. Vous avez raison, et euh, <clears throat> c'est un univers, mais c'est nous l'univers. Oui, tout à fait. <laughs> on, <laughs> on découvre notre univers. C'est énorme. Euh, quand on commence pièce par pièce, on voit les choses, ah bah, euh, moi je pensais que je connais des choses, mais en fait non, <laughs> je connais pas. <laughs> C'est quand on commence à voir les choses comme elles sont et avoir les connaissances, on se rend compte que en fait de, du petit peu qu'on connaît. Exactement, donc c'est cette fameuse pelote de laine qu'on va venir tirer pour apprendre, voir, euh, expérimenter, échanger, partager aussi euh, c'est hyper important pour ça de travailler en groupe aussi, de ne pas travailler tout seul. J'expliquerai euh, tout à l'heure euh, comment pratiquer, ce qu'il faut faire, ne pas faire. Hmm. donc, je propose de passer un peu hmm, aux principes du Qigong. Quels seraient les, principes du Qigong Alors, les principes du Qigong, il y en a énormément. Mais moi, on, va passer sur trois critères. Trois critères. Le premier critère, c'est euh, d'abord, ça renforce le système immunitaire. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'au niveau euh, du corps et de l'esprit, on va renforcer son système immunitaire pour tout ce qui est maladies, virus, ce, a, ce, ce que l'on connaît actuellement. Il faut pratiquer Qigong, c'est très important pour renforcer son système immunitaire, euh, cultiver son énergie, son Qi. Et on dit, deuxième principe, protège les afflictions intérieures et extérieures. Alors, qu'est-ce que l'infliction Les afflictions extérieures, c'est tout ce qui est lié au climat liées à l'humidité, au vent, euh, la chaleur, la chaleur excessive. C'est tout ce qui vient de l'extérieur qui peut pénétrer le corps. Le froid, par exemple. Toutes les, afflictions, les afflictions intérieures, c'est tout ce qui est lié aux émotions. La colère, les peurs, la nostalgie, la joie excessive, etc. etc. Donc, on va réguler à l'intérieur, on va se protéger aussi de l'extérieur. Et en troisième lieu, ça c'est les préceptes du maître Sun Lutang, peut éventuellement changer le cours du destin. Ah, qu'est-ce que ça veut dire peut changer éventuellement le cours du destin Exemple, je suis quelqu'un de nature colérique. Je suis insupportable. Je m'emporte pour un rien. Eh bien, si vous êtes une personne colérique, ben, vous n'allez pas avoir beaucoup d'amis. Vous n'allez pas forcément avoir une vie sociale très intéressante. Et euh, on ne va pas du tout vous aimer. On va plutôt essayer de, de comment dirais-je, de vous éviter. Mm. Et le jour où vous avez un problème, vous n'avez aucun ami pour vous soutenir, aucune personne lorsque vous appelez une personne pour vous aider. Si je pratique Qigong, eh bien, je vais travailler sur cette colère. Mm. Donc, vous avez trois stades pour euh, calmer cette colère. Le premier stade, c'est je vois que je me mets en colère, mais j'arrive pas à m'empêcher de, de me mettre en colère. C'est vraiment viscéral, hein. c'est vraiment, je me mets en colère pour rien. Hein. Stade numéro 2. Quand il arrive un événement, je me mets toujours en colère, mais je me vois me mettre en colère. Avant, je ne me voyais pas. Maintenant, je me vois. Je dis, oh, zut, je me suis mis encore en colère. Zut. Troisième fois, troisième stade, la colère monte, mais je ne me mets plus en colère. Je contrôle, je dis, ma colère monte, non. Je ne vais pas me mettre en colère. Je vais arrêter avec ce schéma qui ne fonctionne pas et qui me détruit et qui détruit mon entourage. Et je vais aller plutôt voir la personne en disant, bah, je m'excuse, mais là, je ne suis pas d'accord. Et là, du coup, il y a une conversation qui va s'installer. Il y a une sorte de conscientisation d'abord, ensuite une auto-observation et ensuite un, exercice de pratique vraiment euh, de, ne pas faire ce qu'on on avait l'habitude de faire. Exactement. Mm. Théoriquement, je, devrais me mettre en colère, mais j'ai décidé de ne plus me mettre en colère parce que ça ne sert à rien. Maintenant, je vais compléter avec la personne pour trouver un échange, un partage, un compromis, dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Et du coup, ça change du tout au tout parce que vous recréez du lien social. Il y a les gens qui commencent à venir vous voir et à discuter. Mm. Et le jour où vous avez besoin d'un ami pour vous aider, vous avez quelqu'un pour venir vous aider, même voir plusieurs. Et c'est juste énorme dans la vie d'une personne. Tout à fait. Ça transforme littéralement on a gagné l'autocontrôle, je dirais. Oui. Et on a fait plus que l'autocontrôle, on a transformé notre vie. On a transmuté, c'est-à-dire que cette colère, elle ne se manifestera plus. Je l'ai dissolue en moi. Mm. Parce que peut-être j'ai compris pourquoi je me mettais toujours en colère. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, j'ai décidé, quoi qu'il arrive, que j'allais me mettre en colère. Parce qu'on n'est pas, on, va pas naître, un bébé ne naît pas avec la colère. Il a appris. Il a appris la colère, il a décidé de se mettre en colère parce qu'il a vécu une situation extrêmement complexe, difficile. Et la seule solution qu'il ait trouvée par rapport à cette situation, c'est de dire « ça ne se passera pas comme ça et je vais me mettre en colère » voyez, chaque émotion, si vous cherchez dans votre enfance, dans votre adolescence, dans votre vie, à un moment donné, si vous euh, accédez à un schéma et que vous développez un schéma, ça veut dire qu'à un moment donné dans votre vie, il s'est passé quelque chose qui fait que vous avez décidé que. Et que ce schéma se duplique à vie éternelle jusqu'à la fin de, vos jours. Si un jour, vous n'avez pas décidé, il faut que ça s'arrête, il y en a marre. C'est épuisant. Et justement, comme vous avez dit tout à l'heure, j'ai pris conscience qu'il y avait un problème et je souhaite résoudre ce problème. Et à travers la pratique, ça peut vous aider. C'est un des outils qui peut vous aider à régler ce problème. C'est super, hein, c'est super, super intéressant. Et euh, surtout pour quelqu'un qui, qui, ne sait pas d'où s'y prendre pour, euh, pour euh, résoudre un problème ou un, un, sentiment très profond qui, qui est en nous. J'ai un exemple. Une fois, j'ai fait un stage de bâton de santé. D'accord Donc, on avait un bâton. Mmh on a fait un exercice de bâton. Et il y a une personne qui est partie, qui a éclaté en, pleurs, en criant « ne me frappe pas, ne me frappe pas, ne me frappe pas ». La personne avait un certain âge. Ah on arrête, parce que c'était un bâton de santé, c'était pour se faire du bien, il n'y avait, avait pas de combat, il n'y avait, il avait rien de ça. Et cette personne d'un certain âge, en fait, elle était battue par ses parents. Et, le, et le bâton lui a fait remonter cette douleur profonde. Et c'était impressionnant parce que lorsqu'elle s'est exprimée, c'était la petite fille qui s'exprimait. L'enfant intérieur. C'était l'enfant intérieur qui s'exprimait, puisque même dans l'intonation, nous entendions la petite fille disant « ne me frappe pas, ne me frappe pas, ne me frappe pas ». Oh, impressionnant. Voilà. Moi, c'est une des expériences que j'ai vécues lors d'un stage et pour vous dire à quel point ça peut remonter. Et quand je pratique avec le bâton, c'est assez impressionnant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas pratiquer le bâton. Mais Mais dis ah. pourquoi Pourquoi tu ne veux pas travailler hein. <laughs> Ça n'a plus des boutons profonds. Voilà, pourquoi tu ne veux pas travailler avec un bâton hmm. Non, parce que euh, j'y mets attention. C'est pas parce que je pratique avec un bâton que je vais te frapper, qu'on va se faire du mal. Mm. Moi, une, je travaille avec le bâton de santé comme un tuteur qui permet justement de travailler sur la symétrie du corps. Donc, il faut changer vraiment le mindset mm. de la personne. Oui, tout fait. Parce qu'ils associent le mot bâton à combat, bâton à arme. Mm. un bâton, ça peut être le bâton de pèlerin Mm. C'était ça ce qu'ils ont vu, qu'ils ont vécu auparavant. Et Complètement. Euh, l'association euh, avec ça. Mm. Donc, mon travail consiste à transformer ça. De dire le bâton est ton ami. Mm. Tu peux voir ton bâton comme autre chose, comme une brosse à dents, pareil. Et on va travailler avec cet outil qui est la mère de tous les outils. Et euh, ben, tu peux l'utiliser pour euh, aller en randonnée. Tu peux l'utiliser pour euh, également, également aussi te protéger sur un chemin. C'est aussi sonder un, terrain lorsque vous êtes dans un espèce de marécage, vous ne savez pas trop, et eh ben, vous allez sonder avec le bâton le terrain. Il y a plein d'applications possibles, mais pas forcément une application négative voyez Ouais. Vraiment. Qui peut pratiquer le Qigong et comment Où et comment Alors, le, principe du Qigong, un principe vraiment magnifique et extraordinaire. Le Qigong s'adapte aux personnes. Ce n'est pas la personne qui s'adapte au Qigong. Donc, on peut pratiquer quand on est enfant, quand on est adolescent, quand on est euh, dans la vie adulte, dans la vie active et quand on est dans, euh, pour les seniors et les personnes âgées. Mm. Alors, pourquoi Parce qu'à différents stades de la vie, le Qigong va apporter vraiment énormément de, choses. Euh, pour l'enfant, ça va peut-être lui apprendre à travailler sur ses connexions du cerveau, pour l'équilibre, la coordination. C'est très important. Euh, sur le travailler gauche-droite, avant-arrière, la stabilité, le travail sur l'espace environnant. Et alors, ça, ce qui est assez marrant, c'est que ça a les mêmes caractéristiques que également pour une personne âgée qui aurait tendance à perdre la coordination, l'équilibre euh, l'orientation dans l'espace, la symétrie du corps, de bien se tenir, bien de se maintenir, puisque quand on devient une personne âgée, on a tendance à se voûter, parce que l'énergie est moins forte. Donc, maintenir un aplomb. Euh, entretenir tout ce qui est articulation et les os, muscles et tendons, et tout ce qui est lié à la circulation, le sang, la lymphe, etc. etc. Euh, et donc, nous, étant actifs, travailler sur le stress, la prévention du burn-out, mm-hmm. euh, toutes les maladies liées au travail, euh, et puis également pour les personnes aussi qui sont atteintes, on en parlera tout à l'heure, des maladies auto-immunes, euh, des gens qui ont des cancers, des gens qui ont euh, également des, travaillé avec euh, Alzheimer, Parkinson. Donc toutes les maladies neurodégénératives. Oui. les personnes qui ont fait un AVC hmm. aussi, j'ai obtenu des bons résultats. Hmm. En, très, en moins de six mois, j'ai pu obtenir des bons résultats. Euh, parce qu'aujourd'hui, dans mes pratiquants et pratiquantes, j'ai de plus en plus de personnes qui, sont, qui, qui arrivent avec moi, qui sont malades et qui recherchent, en plus de la médecine occidentale, une alternative, une médecine complémentaire une médecine que j'appellerais maintenant intégrative. Et quand ils viennent me voir, ils ne me disent pas pourquoi ils viennent me voir. <laughs> C'est six mois après, ils viennent me voir en me disant bah, « Olivier, euh, en fait, il faut que je te dise, j'ai telle maladie. » Ah, je dis « ah bon ?» Et je dois te dire que depuis que je pratique avec toi, depuis que je pratique Qigong, euh, ma vie a changé. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je puisse avoir. Euh, parce que c'est une vraie euh, joie pour moi de pouvoir aider ces personnes, même s'ils ne me le disent pas. Mais ça veut bien dire que c'est une pratique qui existe depuis 5000 ans, qui fonctionne toujours, toujours aussi bien. Ouais. Euh, une médecine holistique qui, prend l'individu dans l'ensemble de, ce qui est, parce qu'on n'a pas uniquement le plan physique, comme la médecine euh, allopathe, euh, la médecine médicale, le monde médical le, voit. On a ah. plusieurs plans, il faut les intégrer et le prendre comme comme un tout, parce qu'on ne peut pas dissocier les plans. Oui, complètement complètement. Et donc, le Qigong serait une solution ou une prévention Alors, en fait, vous avez… Il y a deux voies possibles. La première voie, c'est une médecine de prévention. Yang Sheng Gong. Mm. Les gens veulent se faire du bien, ils veulent euh, se protéger le corps, renforcer son système immunitaire, travailler sur les articulations, garder sa souplesse, son dynamisme, enrichir son énergie pour vaquer à leurs occupations du quotidien, professionnel, familial, amical. Et donc, prévenir les rhumes, prévenir les grippes, prévenir, etc. etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un rhume. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une grippe. Simplement, l'avantage entre celui qui pratique et celui qui ne pratique pas, c'est que ça va durer beaucoup, beaucoup moins longtemps. Il y en a, vous savez, ils ont un rhume, ça dure pendant trois semaines. Ils n'arrivent pas à s'en détacher. Ils rechutent. Mm. Celui qui pratique Ils sont attachés à leur rhume. <laughs> Peut-être. Et euh, celui qui pratique Qigong, en fait, il peut être malade pendant 2-3 jours, 4 jours, 5 jours maximum, et après, c'est terminé. Mm. Il prendra moins de médicaments eh et oui. Euh, et, donc, il va, il va vraiment euh, revenir en bonne santé beaucoup, beaucoup plus rapidement parce qu'il est vraiment plus armé au niveau énergétique. Oui, c'est ça, parce que c'est le chi, donc l'énergie vitale qui circule dans le corps. Ouais, qui est vraiment beaucoup plus haut. Mm. Et ensuite, médical ou thérapeutique, euh, qu'on va utiliser, on va extraire quelques mouvements d'une forme spécifique qui va travailler sur un organe, sur un viscère, euh, sur une pathologie bien déterminée, sur un, je sais pas, un mal de dos. Mm. Eh bien, euh, on va extraire un mouvement qu'on va conseiller comme une ordonnance de pratiquer euh, deux à trois fois par jour pendant peut-être euh, un quart d'heure, toujours le même mouvement, euh, avec une intention, une respiration bien spécifique pour réduire la pathologie et la voir même se dissoudre. ça, ça marche beaucoup. Euh, et on l'utilise aujourd'hui. Bah, en Chine, ils continuent de l'utiliser et puis ça arrive petit à petit en Occident, hein, de toute façon. Ce hmm. qu'on appelle la médecine intégrative. Parce qu'ils voient quand même, on, obtient des résultats sur pas mal de, problématiques que la médecine occidentale a du mal à répondre. Genre des choses très simples. Euh, là, nous sommes au mois de novembre. L'énergie est au plus bas. Mm. Je suis fatigué. Il fait plus nuit que jour. J'ai le moral dans les chaussettes. je suis <laughs> fatigué. eh bien, euh, votre médecin, qu'est-ce qu'il va faire Il va vous prescrire de la vitamine C, un peu de magnésium peut-être, on ne sait pas. En médecine chinoise, on va, on va tout regarder, la langue, le teint, l'œil, euh, on va prendre euh, le pouls, <laughs> euh, on va questionner, c'est quoi votre travail, vous habitez où, etc. On prend tout l'environnement et à un moment donné, on va dire, ok, ben, effectivement, là, l'énergie des reins est un peu basse, etc. Vous avez telle faiblesse, puisque on est tous avec des forces et des faiblesses liées par nos parents et nos gros-parents. Donc, le côté euh, ancestral, les ancêtres. Donc, si on se connaît bien, ben, on saura que euh, tel mois de l'année, il faut euh, se nourrir d'une manière différente. Il faut prendre des compléments alimentaires, peut-être, ou aménager sa manière de manger et de boire pour apporter un capital suffisant pour renforcer son système immunitaire, par exemple. Hmm. En plus de pratiquer Qigong, il y a différents types de stratégies qu'on peut utiliser. Ça, c'est vraiment très intéressant. Mm. Là, on a, on a parlé un peu du Qigong, si c'est une solution ou une prévention. Les deux. Donc, les deux. Ça peut être les, deux. Et donc, euh, est-ce que vous pouvez nous, donner un exercice de Qigong à pratiquer à la maison ou peut-être une méditation guidée ou je ne sais pas, quoi vous, pensez que serait le, plus judicieux pour, euh, pour, une personne qui voit la première fois cette vidéo et qui se dit, bah voilà, j'aimerais pratiquer, j'aimerais voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça donne et, euh, d'avoir un premier aperçu du, du Qigong. Bah, on, peut pratiquer euh, des choses très simples au début. Euh, en préambule, il est quand même nécessaire d'apprendre le Qigong avec un enseignant. Mm. Pourquoi Parce que dit euh, on dit le Qigong, c'est comme la vertu d'une plante. C'est-à-dire, elle peut être bonne pour vous comme mauvaise pour vous. C'est-à-dire qu'un Qigong mal pratiqué peut renforcer la paranoïa, peut renforcer la schizophrénie, mm. peut renforcer une pathologie. Exemple, la personne, elle est atteinte euh, d'hypertension. Mm. Elle prend un livre, elle prend une vidéo, et puis elle voit, qu'il euh, il y a un mouvement dans cette vidéo qu'elle fait. Et sans le savoir, elle va continuer à alimenter son hypertension. Mais elle ne le sait pas. Parce qu'il n'y aura pas forcément dans le bouquin ou dans la vidéo, attention euh, pour ceux qui sont issus d'hypertension, euh, ne pas pratiquer ce mouvement. Hmm. Tout à fait. Et euh, justement, en rapport avec ça, il faut avoir une ordonnance, en fait, une prescription du médecin comme quoi on est apte à pratiquer euh, le Qigong, n'est-ce pas oui, oui, vous avez, vous avez un document, mais le document, il ne vous dit pas que la personne a fait de l'hypertension si elle ne vous en parle pas, parce que vous n'avez pas le dossier médical et que c'est interdit. Oui, tout à fait. Vrai. Donc, l'enseignant, lui, son devoir, c'est de savoir les caractéristiques du mouvement, mm. ce qui est bon et ce qui est moins bon. Donc moi, j'adapte toujours en disant, dans la forme que nous allons pratiquer, attention, les personnes qui, sont, qui ont de l'hypertension, vous ne faites pas le mouvement. Vous mm. voyez Ou les personnes qui sont atteintes d'hypotension, mm. faites plutôt ce mouvement. voyez On a une responsabilité parce que souvent, moi, j'ai rencontré des gens euh, dans, des… Euh, quand je fais des, foires ou des, des séminaires, j'ai des gens qui viennent me voir en disant « Ah, je pratique avec un livre. Ah, je pratique avec un DVD. Ah, je pratique. » Et je ne comprends pas, je ne dors plus. <laughs> bon, bah écoutez, commencez à, ranger vos DVD et vos bouquins et commencez à prendre un cours avec un prof qualifié. Mm. Et vous allez comprendre pourquoi vous dormez plus. Ah bon <laughs> Ah oui. Donc, parfois, c'est pire. Donc, attention, Qigong, il faut faire attention. Ouais. Et pas seulement Qigong, en fait, toute, toute activité euh, physique, euh, je pense qu'elle devrait être... Euh, euh, accompagné par un... Ben oui, parce que du coup, euh, celui qui veut faire des haltères, vous savez, euh, la gym tonique, tout ça, oui. <clears throat> si il ne connaît pas son corps et qu'il ne fait pas attention au travail de posture, il va, il va se faire du mal au lombaire, il va se faire du mal au, dorsal, il va se faire du mal au cervical, il va, il va s'abîmer toutes les articulations. Et au bout de 2-3 ans, il ne pourra plus rien faire parce que tout est, tout est abîmé. Mm. Oui, tout à fait. Et, du coup, j'ai des gens qui viennent me voir en disant « ça, j'arrive plus à faire, donc je viens vous voir pour faire du Qigong parce que en fait, je ne peux plus rien faire, donc je peux faire que ça. » Bon, bah, on va recommencer à renforcer, à régénérer. Et, euh, je ne dis pas que vous, pourrez peut-être refaire votre activité, mais vous allez le faire différemment. Quoi. <laughs> voilà. Et vous le pratiquez où Donc, vous pratiquez en France à Tours mais euh, maintenant, avec le contexte euh, pandémique, je pense que, surtout en France, euh, j'avais lu que vous êtes à nouveau confiné. Oui. on n'est pas encore là, mais je pense qu'on ne va pas tarder non plus. On a eu le premier confinement en mars, avril, et là, ah je pense que ça va bientôt commencer le deuxième. Euh, mais euh, j'avais vu que sur le, site, euh, sur la page, pardon, sur la, page Facebook de votre association, vous proposez des cours de Qigong tous les lundis et mercredis de 18h, donc 18h hors de France, ça veut dire 19h hors de, de Roumanie parce qu'on a une heure de décalage. Et donc, qui veut peut vous regarder et pratiquer avec vous. Voilà, alors c'est-à-dire que euh, on est confiné, mais ce n'est pas pour autant que j'arrête la pratique. Au contraire, euh, je mets les bouchées doubles. <laughs> C'est-à-dire que euh, j'offre la possibilité non seulement à mes adhérents, à mes pratiquants, mais aussi à tous ceux qui souhaitent me suivre. C'est pour ça que, un, c'est gratuit. Ouais. Ça, j'y tiens. je donne la possibilité à tous ceux qui souhaitent de renforcer leur système immunitaire. C'est hyper important. Euh, donc, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Mm. Je mets en replay sur donc, euh, Facebook ta Alors, je vais mettre les, liens pour, euh, pour ceux qui voilà, Alors, voilà, c'est important. voilà, c'est aussi pour faire connaître la pratique aux personnes, ceux qui ne connaissent pas. Mm en disant « Waouh, j'ai découvert un truc, c'est super, ça me plaît et j'ai envie de continuer, que ce soit avec moi ou pas, peu importe. » Donc ça, c'est très important. Et donc, je le fais le lundi de 18h hors française jusqu'à 19h30 mm. et le mercredi également. Donc, ça fait trois heures de pratique par semaine que je mets en replay, c'est-à-dire vous pouvez pratiquer du coup, parce que je fais à peu près trois chapitres par cours, Mm. Vous allez prendre ce qui vous intéresse ou pour approfondir, et eh ben, du coup, vous pouvez vous faire ça autant de fois que vous souhaitez. Voilà. Avec les indications précises que je donne, mm. parce que je suis extrêmement généreux dans mes indications mm. pour que les personnes puissent pratiquer au mieux. Oui, je, confirme. Si on il y a une communauté de francophones ou des gens qui euh, qui aiment la francophonie, qui ont, euh, comme vous, la possibilité de parler excellemment un français excellent, <laughs> eh bien, euh, ils peuvent euh, donc profiter de mes ateliers. Tout à fait. Moi, je, confirme, je vous suis depuis, bah, depuis le mois de mars, quand vous avez fait les premiers ateliers en ligne. Euh, parce que bah, c'est un peu difficile maintenant en étant en Roumanie euh, de vous d'aller euh, vous rencontrer en fait en présentiel à Tours. du coup, j'aimerais savoir si vous comptez créer une plateforme en ligne où on peut s'inscrire, bien sûr, et de, pratiquer le Qigong avec vous. Alors, oui, alors tout à fait. Alors, c'est quand même, c'est marrant, c'est que c'est grâce à vous que vous m'avez donné l'idée, en fait. <laughs> mais non, mais c'est vrai. <laughs> Donc aujourd'hui, oui, je vais créer une plateforme, c'est grâce à vous. <laughs> je suis contente d'apprendre ça. Euh, bah, bah oui, j'y ai, pensé. Euh, on s'est vu euh, la dernière fois, je pense qu'on s'est vu, c'était en février cette année. Oui, oui c'était en février. Et euh, bah, moi, je, savais que je comptais rentrer en Roumanie, donc je savais que j'allais être à distance de tout ce qui est le contexte français. Du coup, je me disais, bah, pourquoi pas vous demander si peut-être vous avez euh, une plateforme en ligne où vous avez des vidéos ou euh, peut-être de, faire en ligne les cours que vous donnez en présentiel, de les faire en ligne. Et comme ça, ceux qui, habitent loin peuvent les suivre et pratiquer aussi avec vous. Voilà. Donc, pour tout vous dire, l'objectif, c'est de sortir une première formation le 15 décembre. Mmh. Alors, ça sera un programme payant en ligne. Pourquoi Parce que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de frais également pour les mettre sur une plateforme. Là-dedans, vous trouverez trois choses. Ce que j'appelle le reset, c'est-à-dire vraiment euh, le travail de réalignement corporel et énergétique du corps. Mm. Tout est détaillé. Un travail sur les purifications. Euh, comment se nettoyer de l'intérieur vraiment justement pour des problèmes de colère, des problèmes émotionnels en général. Mm. Euh, et puis également un travail plus profond de réalignement structurel de tout le corps, donc euh, qui va donc été, euh, je suis en train de faire le montage actuellement, j'ai presque terminé. Mm. Et puis ensuite, il y a tout cet aspect technique euh, que je dois maîtriser et mettre en œuvre. Et à l'issue, les personnes qui seront intéressées, je vais faire une communication sur Facebook et sur d'autres canaux euh, via par euh, Internet, les mails, etc. Donc, les gens qui sont intéressés par cette formation, qui est dédiée aux personnes actives, qui est dédiée aux personnes qui sont dans le développement personnel, mhm qui sont dédiées aux personnes euh, également pour les aidants. Puisque je continue euh, mon action euh, avec les aidants, l'idée c'est de pouvoir aussi leur donner des outils. voilà, et elle sera, j'espère, disponible à partir du 15 décembre. C'est le défi que je me suis fixé. <laughs> Très bien. Et en quoi ça consiste il y aura des vidéos ou euh, des présentations euh? Alors, il y a un certain nombre de vidéos. Euh, je ne les ai pas comptées. Il doit y en avoir peut-être une dizaine, une mmh dizaine de vidéos. Il y a également de la théorie écrite pour expliquer. Mmh. par exemple, lorsque je fais les purifications avec les cinq éléments, qu'est-ce que les cinq éléments euh, quelles sont les émotions qui sont rattachées, quelle est la définition de chaque émotion, euh, les particularités, les caractéristiques de chaque émotion et ce à quoi on répond. Donc, ce sera quelque chose d'extrêmement complet. Mm. Et donc, alors, c'est une version bêta, puisque j'ai fait déjà une version alpha mm. que j'ai testée auprès de professionnels euh, thérapeutes euh, coach développement personnel et qui m'ont validé ma formation, c'est-à-dire par rapport à des problématiques spécifiques. Parce que ce que j'aime créer, je veux le tester avant. Est-ce que ça correspond vraiment à des problèmes spécifiques et que est-ce que ça répond à des problèmes spécifiques Et j'ai eu cette validation, ce qui m'a permis du coup de pouvoir faire la version bêta améliorer encore. Euh, voilà. Et moi, l'idée, c'est de créer les outils en fonction des problèmes des gens. Vous voyez, je ne sais pas si euh, vous me dites, ben voilà, Olivier, ça serait bien, euh, moi je recherche ça, ça, ça, ça, ça. D'accord, je note. Mm. Et je vous crée l'outil pour. L'outil qui répond à. Ça, c'est super intéressant et très pratique d'ailleurs. Voilà, c'est-à-dire qu'on personnalise un petit peu la pratique par rapport soit à un corps de métier, soit à euh, une problématique pour les hommes, une problématique pour les femmes, ou une problématique, voilà, un sujet, un problème, une réponse, c'est l'idée Un problème, une réponse. Parce que apprendre des formes pour des formes, c'est bien. Hmm. Euh, parfois, ce n'est pas suffisant. Donc les deux sont bien aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens souhaitent vraiment avoir quelque chose de personnalisé. Tout à fait. Parce que pour moi, la santé est personnelle, euh, personnelle, pardon, personnelle, parce que tout, et tout doit être personnalisé à nous, à ce qui est, ce qui nous sommes en fait. chaque être est différent, on a des besoins, des plaisirs différents. Et donc, il faut intégrer tout ce qu'on va faire pour notre guérison, finalement, guérison, il faut les personnaliser. C'est ça. Donc, ça peut être un thème, par exemple, les mâles de dos. Mm. On sait qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont des problèmes de mal de dos. et eh ben, je vais extraire plusieurs mouvements de plusieurs types de formes qui va travailler uniquement sur ce qu'on appelle le rachis, c'est-à-dire cervical, dorsal, lombaire, coccyx, sacrum. Mm. Et donc, c'est vraiment pour les gens qui ont des problèmes euh, du dos. C'est ça qui est vraiment intéressant. Mm. Mm. Ah, j'ai hâte de découvrir euh, votre euh, nouvelle formation. Et euh, elle serait disponible sur euh, votre site ou euh, vous allez annoncer sur la page Facebook et vous allez donner toutes les infos là Alors, en fait, je vais créer une plateforme. Donc, ça va être une plateforme web mmh. sur laquelle je vais déposer mes vidéos et les structurer. Mmh. Comme ça, les gens qu'ils ont, ils ont, quand ils vont, donc, qui sont intéressés, qui vont s'inscrire et donc euh, acheter cette formation qui sera accessible. Et à partir de là, il y aura tout un, cheminement. On commencera par euh, le, fameux reset. Mhm. On, va continuer à, travers… il y, a, trois formes. Et chaque forme peut être utilisée en fonction de certaines circonstances. On peut faire 1, 2, 3, on peut faire 3, 2, 1, on peut faire 2, 1, 3 en fonction du moment et en fonction de ce dont j'ai besoin, je vais prendre tel outil. Et c'est des outils qui sont complémentaires. C'est trois outils très complémentaires hmm. pour bien se sentir. Est-ce qu'il y aura, hmm, moi je pense maintenant, je vous donne aussi une autre idée euh, de hmm, sous-titrer les vidéos ou de traduire les peut-être en anglais, comme ça ce serait disponible à, un public plus large peut-être parce que, bon, moi, je, comprends le français et tout, mais... Ouais. Je vais noter ce que vous me dites, hein, parce que vous avez toujours des bonnes idées. <laughs> vous savez, à la fac, mes collègues m'appelaient « à boîte à idée. mais ben, en fait, si vous voulez, euh, moi, j'écoute beaucoup les personnes qui me parlent. Pourquoi Parce que moi, je suis dans mon truc, vous savez, et... Mmh. Euh, il y a des choses qui sont toutes bêtes, mais que je ne vois pas, parce qu'elles sont tellement évidentes pour moi. Oui, oui, oui. Je, je vous qui me dites, bah oui, mais là, Olivier, ça serait bien que… Ok, j'écris, euh, il n'y a pas de problème. <laughs> Euh, et, je suis à l'écoute. Ouais, je suis parce que moi, ce que je veux, c'est être à l'écoute des gens, donc j'écoute les gens. Mmh. J'ai suivi aussi vos, cours et je pense qu'une personne qui, même si elle ne parle pas le français, elle comprendra parce que c'est très facile en fait les, mouvements, vous vous expliquez, mais en même temps vous, vous montrez. Donc une personne qui ne comprend pas le français, elle va pouvoir quand même pratiquer ce que vous fassiez aussi dans, la vidéo, même, même si elle ne parle pas le français. Donc, euh, je pense, mais pour les autres, pour la formation, peut-être ce, serait euh, bien si elle serait euh, disponible aussi en format sous-titré. Donc, ça sera la version 3. Ouais. <laughs> Hein. Ouais, bah, c'était un plaisir de, de vous revoir et euh, d'échanger avec, euh, avec vous. Et certainement, je, je, pense que je vais vous rappeler euh, à un certain moment pour discuter, en discuter plus, si vous, si vous serez d'accord aussi. Et, il n'y a, a, pas de souci. Moi, je suis très, très heureux de pouvoir communiquer, transmettre l'information et puis les gens qui sont intéressés. Aujourd'hui, mon, mon, champ d'application n'est plus que n'est pas que de comment dirais-je de pratiquer d'enseigner dans des salles. Aujourd'hui, je suis amené à intervenir comme je l'ai fait pour la mutualité euh, pour les aidants. Mais également, euh, j'ai fait déjà deux immersions où j'étais intervenant dans les immersions pour du coaching euh, de développement personnel, mmh. où j'intervenais au niveau donc d'une part énergétique, mm. à travers le soin, donc la pratique du Qigong et le soin, puisque je fais du soin énergétique également, euh, massage, mm. massage euh, également corporel et massage à distance, euh, sans, toucher les personnes, voilà. Donc, mon champ d'application est en train de s'élargir. Mm. Donc, oui, bien évidemment, je serais très heureux de pouvoir répondre à vos prochaines questions ça, c'est génial. <laughs> Surtout là, euh, avec la technologie, la nouvelle technologie qui nous permet de voyager, <laughs> entre guillemets, parce qu'on est à la maison, mais en même temps, on voyage. Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, les frontières ne sont plus là. Et qu'on peut faire énormément de choses avec énormément de personnes dans énormément de pays. Et ça, c'est vraiment excellent, c'est un progrès pour nous et pour vous. C'est enrichissant aussi. Pour, euh, Exactement. Donc, euh, s'il y avait des personnes qui avaient des questions suite à euh, cette, comment dirais-je, cette session, eh bien, n'hésitez pas à, me les communiquer ou après, ça peut faire l'objet d'un live, pourquoi pas oui, oui, oui, tout à fait. Je ne l'ai pas fait en live justement pour le fait que je compte le sous-titrer parce que euh, je sais que bon, je m'adresse euh, a priori à un public roumain, donc euh, il n'y a pas beaucoup des de personnes qui, qui, parlent français ou qui, comprend, qui comprennent le français. Du coup, j'ai dit, bon, je vais le faire, je vais l'enregistrer et ensuite sous-titrer et le, mettre en ligne. Mais pourquoi pas une session live et puis je vais faire aussi la, la traduction. Voilà. <laughs> Je vous remercie vraiment pour, euh, pour cette session et euh, je vous dis à, très bientôt. Euh, je vais vous suivre en ligne sur Facebook et puis à très bientôt pour une autre session de, questions de ma part. Merci bien. <laughs> Merci à vous. Merci vous aussi. <laughs>